hari ini jam setengah enam gue pergi lagi untuk projectnya Jakut Abnernya Jakut dan harusnya tuh sebelum lebaran tuh projectnya udah kelar tapi karena pandemi ini projectnya baru dimulai lagi dan sekarang mau photoshoot sekarang lagi di stasiun Cibitung nah langitnya lagi ungu. Uhuh. kita nggak mau kita mau kita gua kita harus tiba-tiba ngapain Iya begonya putih, semuanya putih. Apa sih? Agak turun dikit. Здравствуйте.